Usa kolme. Tota, sitten jos siirrytään eteenpäin niin näihin kuntapuolen roolitusjuttuihin, eli tosiaan yksi asia, mistä on jonkun verran jo netissäkin etukäteen käyty keskustelua, on koulutus- ja tekijänoikeudet. Eli ää, jos katsotaan esimerkiksi kuinka paljon tällä hetkellä koulussa käytetään rahaa erilaisen tekijänoikeudellisen aineiston ostamiseen, niin näin ainakin veronmaksajan näkökulmasta voisi kuvitella, että siellä olisi saavutettavissa jonkinlaisia etuja, mutta jos samaan aikaan sekä niin kovin reilua että opettajat laittaisiin tekemään sitten talkootyöllä niin näitä aineistoja niin kunnan puolesta. Eli miten teidän mielestänne koulutus- ja tekijänoikeuspuoli pitäisi järjestää? Eli jos esimerkiksi vastaus on, että käytetään enemmän Creative Commonsia, niin miten sitten järjestää oikeudenmukaisesti näiden henkilöiden, jotka osallistuvat tänne selän tekemiseen, niiden palkitseminen? kohta koet, jos tota, vaikka viljasta ja sitten Mun mielestä se on tosi hankala kysymys, koska, koska yleensähän mä kannatan sellaista ajattelutapaa, että kaikki tämmöinen työ, joka tehdään ikään kuin julkisella sektorilla julkisin varoin, niin niiden pitäisi tuota sitten olla automaattisesti vapaasti käyttävissä. Jos ei sitten täysin vapaalla tekijänoikeuslisenssillä, niin melkein. Voidaan puhua Creative Commons-tyylistä jutuista. Tämä yksi ongelma, joka syntyy tämmöisen niin kuin velvoitteen implementoinnista esimerkiksi, jos on kyseessä tuntiopettaja, etenkin jos on lyhytaikainen tota virka, mitä usein nykyään on, mutta peruskoulussa on määräaikaisia työsuhteita, on tämä, että jos opettaja tekee jonkun tosi hienon luentopalvelun tai, tai mitä liian koostaa hien, hienon tota, materiaalin kuitenkin niin, että hän, hän itse on niin kuin, joko hommannut oikeudet kaikki siihen henkilökohtaisesti tai sitten se on vapaasti käytettävissä se sisältö, mutta sen sisällön lisensointi ei estä häntä ottamaan sitä, tota, oikeuksia itselleen siitä. Niin jos tämä opettaja haluaa myydä tätä luentoviikkoa tai kirjaa tai mitä tahansa eteenpäin, niin mun mielestä on vaikea kieltää sitä häneltä. Yksi voidaan tavallaan lähteä niin kuin vetoamaan siihen, että jos sitä on tuotettu työajalla, niin silloin voidaan katsoa se ikään kuin julkiseksi omaisuudeksi, mutta jos tämä on tapahtunut niin opetustoiminnan ulkopuolella, niin sitten ei. Mutta ihannetilanne olisi mun mielestä se, että kaikki tämmöinen niin kuin koulutusmateriaali, mitä opettajat tekee niin myös yliopistolla. Yliopistossa me tuotetaan älyttömän paljon enemmän tällaista niin kuin omaa, omaa tota, luentomateriaalia. Niin jos sen saisi kansalaisten vapaaseen käyttöön ilman mitään tämmöisiä niin tekijänoikeudellisia esteitä, niin se on myös aivan mahtavaa. Okei, jos mä jatkan seuraavaksi, niin tota, ää, kun me käytetään julkista rahaa johonkin, ja me tuotetaan siitä niin kuin hyötyä, niin kyllä se itse asiassa hyödy pitäisi olla koko kansakunnan käytettävissä. Eli mä oon Lidia samaa mieltä sun kanssa siitä, että meillä pitäisi olla niin tuota yliopistojen luontomateriaalit, koulujen luontomateriaalit ja muut vastaavat niin täysin vapaasti käytettävissä. Ei tässä ne pitäisi olla vielä sillä tavalla, että pitäisi olla niin, että sitä alkuperäisen tekijän vielä valtio, joka tekee sen, niin sillä on vapaa hyödyntämisoikeus siihen. Ja se, sitten tota, mutta äh, samalla niin, äh, miettikää, kun otan nyt äh, video tästä näin, niin jos tämä on kouluopetustilanne, niin se kaveri, joka se video, niin se ei välttämättä saa sitä julkaista suoraan, mikä on vähän noloa. Eli äh, olen sellaisen järjestelmän kannalla, että äh, koulut ja muut vastaavat nimenomaan kunnalliset laitokset, niin velvoittavat sen, että kun heille tulee luennoitsija, niin, he, niin se luennoitsijan luento voidaan videoida ja tota, se on sitten vapaasti käytettävissä ja edelleen käytettävissä ja myös ne materiaalit, mitä hän pystyy jakamaan, niin ne on, ne on kanssa niin kuin vapaasti käytettävissä. Et jos me saadaan tällä tavalla niin kuin, tällainen kulttuuri, että siinä missä julkista rahaa käytetään, niin se tulee myös julkiseen hyötyyn. Ja niin sitten me oikeasti saadaan kansakunta, kansakunta kunnolla nousuun. Ja tätä samaa niin tota, täytyy seurattavasti pistää näissä tota, oppilaitoksissa. Nämä tota, yliopistot ei siinä ole kunta-alan, kunta-alan piirissä, mutta sitten niin ammattikorkeakoulut jos ihan väärin en muista, niin on. Niin siellä pitäisi oikeasti olla kaikki julkaisut, myös opiskelijoiden julkaisut, säännönmukaisesti open accessin piirissä. Tuosta, mitä antaa ilmaiseksi avoimeen käyttöön. Muistan sen, kun mä kauan kauan sitten tutkijan vanttuna rupesin laittaa alueen nettiin, niin moni kollega kysyi, että se ihan hullu. Ja noin on sun arvokkaita pääomaa, että jokainen voi katsoa nyt tuolta netistä eikä niin, etkä sä saa siitä mitään. Hyvin pian muut huomasivat, että tuossa on jotain järkeä, koska mulla tulee yhä enemmän ja enemmän luentopyyntöjä aika kalliisiinkin seminaareihin. Mä sain melkein toisen, toisen liksan niistä luennoista, koska tutkijan Pappeli oli kummonen Suomessa. Ja syynä oli se, että he olivat löytäneet mut sen takia, että kun oli etsineet, että kukahan osaisi puhua siitä tästä tai tuosta, niin hetki oli täällä tällainen kasvi, joka, joka on laittanut tänne kalvoja tästä aiheesta, että pyydetään se meille puhumaan. Eli se kannatti, se tuotti paljon paremmin ne aineistot nettiin laitettuna kuin se oli kauan ennen slideshareia, kun muutkin huomasi, että tähän kannattaa. Koulupuolella tilanne on hankalampi, etenkin koulukirjojen kustantaminen on valtava bisnes, josta takerrotaan kyllä kiivaasti, että edelleenkin niin kuin nimenomaan nämä, nämä, nämä paperille päätettyjä kirjoja käytettäisiin vaikka se tuntuu nykykoulussa todella absurdilta käytännöltä sen sijaan, että ne olisi digitaalisia pilvestä valmiiksi ajan tasolla ja ainoastaan sisällöstä sille tekijälle joku korvaus maksettaisiin. Miten se huolehditaan etenkin, kun sen sisällön kopioiminen silloin on hyvin helppoa. Joukkorahoitustahan tässä yhden oppikirjan kanssa yritettiin. Poliisi taitaa edelleen tutkia sitä tapausta tämän rahakeräyslain rikkomuksena. Huittavaa tässä on se, että jos, jos poliisi olisi lukenut hallintovaliokunnan mietinnön rahankeräyslaista on huomannut, että siellä on maininta esimerkiksi avoimen lähdekoodin projekteista, että jos on mahdollisuus saada jokin vastin tälle lahjoitukselle, esimerkiksi oikeus käyttää sitä avoimen lähdekoodin softaa, niin silloin se on ihan ok. Ja sama pätee tähän kirjaprojektiin Kickstarterissa, koska silloin sait sen kirjan vastineeksi lahjoituksesta. Että mä todellakaan ymmärrän, mikä, mikä kohu tästä on syntynyt. Tämä on tosi nopea korjaus, eli Kickstarterissa se ongelma oli siinä, että äh, oli myös vastikkeettomia eriä, eli tai jos kasvattiin vastikkeettomaksi, eli sen oli laittanut tällaisen, että maksimalla 5 dollaria voit saada kiitos e-mailin tuesta. Ja tämä katsottiin, että tuota, tämä on se niin keräys. Okay. Et se varsinainen kirjamyynti olisi mennyt läpi. Että, tosin, niin Suomessa just joukkorahoitettiin muun muassa tällainen myrskyn ratsastaja, mikä Pohjalan tekemä lasten roolipeli ja siinä pohjalla tarkisti etukäteen niin Jouni Laihalta, että onko nämä hänen käyttämänsä sanamuoto ok ja niin sai liittää niin kuin puhtaat paperit siitä, se meni läpi. Eli sinänsä okei, okay, tekee, tuohon rankeruslakiin liittyy paljon ongelmia, mutta ne ei välttämättä estä joukkorahoittamista tällä hetkellä, voisi tehdään oikein. Hyvä, koska tämä nettitietojen perusteella siitä syntyy tämä kuva, että kiitos tuosta. Toinen on sitten tämmöinen avoin kirjaprojekti, että sitähän on esimerkiksi äh, yritetty tämmöistä kirjan hätäklonia, että enää lukiomatematiikan kirja mm. porukalla ja pannaan nettiin. Mutta millä taataan laatu ja muu, että siinä on isoja kysymyksiä. Kysymys just tämä, että jos julkisella sektorilla esimerkiksi joku kunnan työntekijä tekee julkisiin varoin, niin jääkö silloin se kunnalle vai tähän on tämä tekijänoikeus olettama kysymys. Ja tähän on hyvin hankala, hankala ajatus, että että, että esimerkiksi tut, silloin aikana on aika parko, kun tutkijoiden työn tulokset siirrettiinkin, ne ei enää tutkijalle, vaan ne päätyykin mm. yliopistonomaisuudeksi. omaisuudeksi. Tämä oli yksi, mistä mä sain lisätuloja, ja kyllä mä lisensoidun tutkimustulokseni myös softafirman tuotteeksi. Ja enää... edelleenkin tekijänoikeuspuolella niin nämä tutkijat muodostaa poikkeuksen työsuojelun tekijänoikeuteen. Mm. Eli jos olet yliopiston työntekijä, niin oikeudet ei siirry automaattisesti vaan, mutta yliopistot toki nykyään työsopimuksessa pyrkii saamaan ne. Joo. Ja, mutta sitten tietysti on myös toisaalta nämä moraaliset oikeudet, joka tulee sitten, esimerkiksi ajatellaan vaikka, mennään pikkasen kuntavaaleista ulos, mutta ajatellaan vaikka kansallisoopperaa. Yleisradio on neuvotellut vuosikausia, varmaan vuosikymmeniä kansallisoopperan kanssa, että saataisiin nämä verovaroin tuetut teokset Yleisradion lähetyksiin. Ei onnistu, koska siellä on jokaisella, jokaisella henkilöstöryhmällä on tekijänoikeudet niihin tuoteoksiin, ja niin jokaisen kanssa pitää neuvotella siitä erillisestä korvauksesta että niitä saa käyttää. Nyt tässä on, niin kuin, mennään hyvin periaatteellisiin kysymyksiin, että, äh, että nämä, kannattaa niin katsoa aika pitkälle ja perusteellisesti ennen kuin muodostaa lopullista mielipidestä. Yksi asia, mitä olen kyllä ihmetellyt, että miksi Suomeen ei ole syntynyt tämmöistä opirikiä, koska meillä jokainen opettaja joka tunnin alussa valmistelee sen oppitunnin. Saman duunin tekee sadat ja sadat ja sadat opettajat eri puolella Suomea vuosi vuoden jälkeen uudelleen. Sen sijaan, että ne olisi jossain helposti saatavilla, edelleen työstettävissä, takaisin laitettavissa. On aivan varma, että nämä niin oppimateriaalit tai tunneilla te käytettävät matskut kehittyisi aivan dramaattisesti tällä tavalla paremmin kuin mitä ne on nyt. Et nykyään se on ihan sattuman kauppaa, että kuinka hyvää niin kuin ohjeismatskua opettaja tuottaa itsekseen yksin ilman apua. Eikö ole se vaara, että oppilaat menisivät lunttaamaan, niin mitä opettaa joku kenttä? Mahtavaa! Joppista! <laughs> Tätä on asia, jotka heidän pitää osata. Tämä on, tähän on tavoite. <laughs> Tämä on loistavaa. Onko sinulla tutustunut Khan Academy? Joo. Se on, mä en ymmärrä miksei niin kun sitä käytetä. Ai niin kuin YouTube-videoita ei saa käyttää, eli sä oot maksanut Niin. Hei, mä voisin pitää oman puheenvuoroni tähän väliin ja, ja tavallaan kysymys oli nyt siitä, että, että julkinen raha ja, ja mitä sitten tuotokset, jotka sillä on rahoitettu. Ää, tietenkin, kuten Jyrki, niin mäkin olen tiedemaailmassa ollut ja olen edelleen. Ja, ja tavallaan ehkä siitä näkökulmaa katon sitä asiaa. Ja, ja tieteessähän niin tota, kysymys ei ole siitä, että julkaistaanko sitä tietoa, vaan se on, että milloin se julkaistaan ja missä muodossa. Mm. Eli, eli tavallaan se, että <clears throat> koska tieteessä ideat ikään kuin takaa sulle sen sun leivän, niin sä et julkaise niitä sellaisessa muodossa, missä mitkä on sulle niin vahingollisia sillä tavalla, että joku voi ryöstää ne, vaan se julkaiset ne sitten niinku tieteellisenä artikkeleina silleen, että ne on niin kuin hyvin pureskeltu ja ikään kuin sä voit sitten niitä käyttää siihen, kun haet itsellesi lisää rahoitusta ja sitä kautta niin kuin <clears throat> pärjät tutkijana paremmin. Niin tavallaan tähän niin kuin laajemminkin tähän niin kuin keskusteluun siitä, että, että millä tavalla tai että, että kun käytetään sitä julkista rahaa ja tehdään sillä, tuotetaan sillä tavaraa, niin, niin tavallaan se, että, että ne tekijät ikään kuin sais valita sen parhaan mahdollisen tavan ja, ja mahdollisesti sen ajankin, että, että millä tavalla he julkaisee sen tiedon. Ää, että sanotaan nyt, että jos puhuttiin vaikka näistä yleisradion ää, tuottamista esityksistä, niin varmastikin kun kuluu aikaa niin kuin muutama vuosi, niin sen jälkeen niin kuin ei ole enää niin kuin sellaista kuuminta hottia, mistä sitten ikään kuin voitaisiin, tai että joku odottaa, että saisi hirveästi rahaa, niin siinä voisi olla joku semmoinen mahdollinen aika ajallinen takarajake, että tavallaan, kun se teos on tehty, niin, niin siitä sitten katsottaisiin joku aika, että, että milloin se voitaisiin sitten ää, laittaa jakoon. Tämä oppiviikki oli mun mielestä todella hyvä ää, näkökulma. Ää, Mä en tiedä, onko se niin kuin opetus edelleen lukiossa sidoksissa vahvasti niin kuin just siihen käsillä olevaan lukiokirjaan ja tavallaan se lukiokirja rumpa siitä, että, että tavallaan että ostatetaan niin kuin ihmisillä ää, muutamien, muutaman vuoden syklissä niin, niin tavallaan niin uusia kirjoja ää, jatkuvasti ja, ja tavallaan tämmöinen oppiviikehän niin kuin ikään kuin siltä osin, kun tieto ei muutu vaikka jossain fysiikassa ja matematiikassa, niin, niin tavallaan jos se saatetaan niin pedagogiseen muotoon se tieto, niin, niin tavallaan se lukiokirjat voisi korvata kokonaan mm. niin kuin tällaisella järjestelmällä. Pakko tämä tähän. Lukion kurssilla, jos opettaja vaihtuu kesken kurssin, niin hän saattaa vaihtaa kirjat. Tuo kaksi kirjaa per kurssi. Joo, joo tämä oli hyvä heitto. Mutta mut tosiaan niin tämä on pointti tähän niin kuin julkinen raha ja että pitäisi olla julkista vai ei, niin se, että, että kunhan vaan sovitaan siitä, että, että se sopii kaikille, että se niin kuin missä vaiheessa ja missä muodossa tulee julkiseksi. Ja sitten pitää myös miettiä sitä, että jos saadaan jonnekin joku niin kuin merkittävä puhuja esimerkiksi yksityiselämän puolelta ja, ja tavallaan tämä kyseinen henkilö sitten, että, että haluaako hän että tavallaan, että hänen esitys, jos se vaikka videoidaan sillä tavalla, että sitä ei voida suoraan niin kopipastata sitä materiaalia, jonka hän esittää siinä, niin käykö hänelle tämmöinen videointi ja tavallaan, että jos niin kuin on olemassa sellainen videointivelvoite, niin ikään kuin karsiiko se pois tämmöisiä niin kuin tiettyjä jotain ma- mahdollisia luennoitsijoita sitten jossain piireissä, esimerkiksi jos on joku yliopistossa erilaisia niin kuin talouden vähän muita kursseja sitten, niin tota, sitäkin wow. pitää miettiä. Ja nyt Mahtavaa. tähän kohtaan matkitaan äh, Ylen vaalitentti, eli äh, tässä kerrottiin juuri tavoitteita ja muita, mutta millä konkreettisilla teoilla nämä muutettaisiin konkretioissa?